Bueno, jo vaig arribar a la vila eh, perquè vaig canviar de carrera, és a dir, jo vaig començar a estudiar disseny d'interiors a Barcelona, vaig viure un any a Barcelona i vaig decidir canviar totalment perquè no era el que realment volia estudiar i vaig decidir venir a, a l'Autònoma, vaig estar mirant altres universitats però vaig veure que la vila era el lloc on, on volia estar realment perquè volia canviar l'estrès de Barcelona per la comoditat de, d'un campus universitari com és la vida. I bueno, vaig canviar de carrera i vaig estudiar publicitat i bueno, així vaig arribar a, al canvi de carrera. Bé, com jo ja havia convertit pis amb altra gent l'any anterior, les primeres sensacions de, de ser novata no les tenia tan, tan fortes com podien ser d'altra gent que ve el primer dia aquí, però va ser un dia bastant especial perquè ja havia conegut a gent anteriorment per internet, en, hi havia com un fòrum on tothom a, abans de venir doncs, a, a, buscava el seu company de pis i llavors jo vaig trobar a, a gent que anava a entrar el mateix dia que jo i, i aquell mateix dia va ser com trobar persones que eren amics virtuals doncs, a, en persona. Això del fòrum eh, ja hi era de, abans de que jo entrés a la carrera i era bastant un guirigall, o sigui, tothom allà parlava i ningú escoltava. Però fins que no vaig anar jo a, eh, a, terç, a eh, quart de carrera no es va decidir realment a eh, fer un projecte on eh, s'incorporessin les xarxes socials per escoltar la gent, els vilatans que estaven parlant i, i d'aquestes coses que deien doncs, treure'n profit i millorar la, la convivència a la vila o, o que sorgissin nos, noves propostes. Va sorgir a quart de carrera i com vaig ser delegada, doncs el, el meu objectiu era mm, el projecte de noves tecnologies que es deia llavors. I em vaig reunir amb, amb la Victòria eh, i amb l'Albert de, de la vila universitària i em van explicar eh, que volien renovar-se una mica i què els hi podia fer jo. Llavors jo vaig fer una proposta i vaig buscar una mica d'informació perquè jo, clar, jo estava estudiant, era estudiant, no era experta en comunicació, en xarxes socials, perquè realment no existia aquest rol perquè era molt recent. La figura de community manager encara no, no s'havia mencionat. Al final ja de curs ja, ja va sorgir, eh, ja sorgia pels foros i a community manager, però Llavors eh, jo era encarregada del projecte de noves tecnologies. I van crear la pàgina de Facebook, que ja existia una altra, però era en plan eh, perfil de persona, no era, no era una pàgina on s'inclogués els delegats i, i els vilatans d'una forma seriosa, sinó que era bastant difós. I a partir d'aquí, de la pàgina que van crear, doncs eh, ja la gent es va sumar, es va sumar i ara no sé si hi ha uns 4.000, no? O una cosa així. Ja, ja hi són tots, ja, hi haurà vilatans actuals i vilatans que ja no hi són. Bé, eh, si comparo els anys que vaig viure aquí amb, amb un any que vaig viure amb gent que no estudiava, doncs mm, ho vaig totalment diferent. Eh, aquí vaig estar molt més a gust, eh, tenia una comunitat que anava caminant a la facultat, a Barcelona havia d'agafar el metro i ferrocarril, i aquí era una mica com viure al meu poble. Jo soc de poble d'uns 500 habitants i viure aquí és més o menys la mateixa sensació, però encara millor perquè tothom és jove. No hi ha l'àvia que xafardeja per la finestra, sinó un estudiant que potser xafardeja, no? Però eh, coneixes també gent de tot el món, eh, vaig convertir pis també amb, amb gent d'Erasmus, per exemple va venir una noia de, de Corea del Sud, i va ser molt curiós perquè teníem problemes de comunicació, però no per l'idioma, perquè ella parlava anglès, sinó per la cultura, és a dir, en, per exemple, me'n recordo un dia que li tocava ella rentar eh, el lavabo i ho va deixar tot, ens va mullar tot, ens va mullar les tovalloles, ens va mullar el, l'assecador i li van dir però què has fet? Diu, és que allà a Corea eh, agafem a eh, la dutxa, la màniga de la dutxa i, i ho mullem tot i, i així netegem allà. Nosaltres ens vam quedar i com pot ser que allà netegin així? Diu, sí, perquè allà al terra hi ha un forat i, i va colant l'aigua. Nosaltres, però no ho veies que aquí no en tenim d'això? Ens va inundar gairebé el lavabo eh, i bueno, va ser bastant divertit. Divendres, que anava cap a casa, jo tenia el cotxe aparcat durant tota la setmana i durant la setmana no, no em mires el cotxe vaig anar al cotxe i dic, ui, aquí em falta alguna cosa, i em faltava l'antena de, de la ràdio. I miro els cotxes al voltant i també tot, sense antena, sense antena. Jo, però aquí què ha passat? Resulta que havia estat un, un brètol per la nit, dijous per la nit, suposo, que s'havien dedicat a treure antenes. I després les antenes van aparèixer a un dels contenidors de darrere dels blocs. I va venir el de seguretat i va dir, a veure, quina és la teva antena? I vam anar <laughs> al cotxe a provar l'antena i, i la vaig recuperar per sort. La vila mm, t'ajuda a ser més tolerant amb coses del dia a dia, mm, perquè si després d'haver estudiat comparteixes pis amb una altra persona, ja petits detalls no, no et molesten tant. O sigui, no li treus importància a coses que aquí potser sí que li donaves, però que amb el temps has après a assolir-les i no a ser més tolerant. Depèn de la carrera que hagis fet, et relaciones més o menys amb la gent. Si és una carrera que hagis d'estudiar molt, eh, passes mitja vida a la biblioteca. Si és una carrera com publicitat, que has de fer molt treball en grup, que has de ser bastant creatiu, que has d'estar al dia, doncs t'has de relacionar amb gent.